Ellos ganaron segundo lugar, pero para todo el país y el mundo, ellos fueron los primeros. En estos momentos, recibimos, gracias al presidente del pueblo, Luis Abinader, que trae después de 19 años el carnaval a Sosúa los ganadores, los verdaderos ganadores de Dominica Coctale, Se lo Qué bueno, gracias por el apoyo de Jairo Reyes, los muchachos.